Привет, дорогие друзья! Сегодня я буду чуть-чуть эм, по-русски говорить. И ты знаешь почему? Потому что сегодня это э, конце моего визов. Мой визов была по-русски говорить через один год. Hello les amis, c'est Lauriane, je reprends en français euh, parce que aujourd'hui on va faire le bilan de mon euh, défi russe 365, c'est-à-dire celui de parler russe en un an. Donc on va faire le bilan, on va voir ce que j'ai réussi, si j'ai réussi, si j'ai échoué et les leçons à tirer et comment faire si vous aussi vous voulez parler russe en un an. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir juger si j'ai réussi ou échoué mon défi parce que je vais vous mettre un extrait d'une conversation avec une native, évidemment en russe. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors juste avant de vous faire le bilan, de faire le bilan de ce défi, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors revenons sur ce défi. Ce défi c'est quoi En fait, il y a un an, j'ai décidé, euh, d'apprendre le russe et de le parler en un an. Euh, pourquoi Parce que en fait aujourd'hui je parle déjà plusieurs langues, euh, des langues euh, plutôt européennes, je vais dire, et j'avais envie de mettre un peu d'exotisme dans mon apprentissage et d'apprendre une langue un petit peu plus, un peu plus différente. Et c'est là que j'ai rencontré Thomas Béguin du site russie.fr qui m'a proposé de tester sa formation de russe, donc parler russe en 365 jours. Et donc, j'ai suivi euh, ses cours. Donc, vous trouverez juste en dessous le lien pour intégrer sa formation si vous aussi vous, vous voulez parler russe en un an. Mais euh, ce n'a pas été tout, ce n'a pas été... Euh, ça a été un fil directeur dans mon apprentissage, bien évidemment, un gros soutien, mais vous allez voir que simplement suivre une formation n'est pas synonyme de réussite. Peut-être que vous avez déjà vous aussi suivi d'autres formations et vous dites maintenant ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir en fait, c'est la méthode pour réussir à vraiment parler une langue. Donc pour cela, je vais vous parler un petit peu de mon quotidien avec le russe cette année. Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà pour commencer, j'ai vécu dans le russe tous les jours du matin au soir. J'ai dormi avec le russe, j'ai mangé avec le russe, j'ai couru avec le russe, je suis allée aux toilettes avec le russe, j'ai lu en russe, j'ai voilà, ma vie était euh, tournée autour du russe du matin au soir, c'était une, obsession. J'étais vraiment immergée dans la langue, euh, que ce soit par des podcasts, des séries, des livres. Et ce, même si je ne comprenais rien, c'est ça qui est important parce que euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent non, ça sert à rien d'écouter euh, des, podcasts, de la musique, des, séries, peu importe, parce que dans tous les cas, je ne comprends rien. Eh bien, justement, si vous ne comprenez rien, c'est ce qu'il faut faire. Depuis le premier jour, je regarde une série qui s'appelle euh, Courtnia, pour vous donner un exemple. Et je peux vous dire, donc avec les sous-titres en russe et non pas en français, et je peux vous dire que les épisodes depuis le début, je ne comprenais rien du tout, zéro, parce que je démarrais, je connaissais rien quand j'ai commencé, je n'ai jamais été immergée dans cette langue auparavant. Donc les premiers épisodes, c'était vraiment zéro. Et puis peu à peu, à force de le faire en effet cumulé, donc toutes ces petites actions au fur et à mesure, eh bien, j'ai commencé à comprendre un mot et j'étais contente de comprendre un mot, puis deux mots, j'étais satisfaite de comprendre deux mots et après, j'ai commencé à comprendre des petits morceaux de phrases et aujourd'hui, je, je ne dis pas que je comprends 100% euh, des épisodes, mais je comprends les trois quarts de l'épisode, je n'ai plus besoin d'interpréter. Et en fait, même si pendant quelques mois, je vous l'avoue, ça a été <laughs> chiant de regarder des séries sans rien comprendre, mais peu importe parce que je savais j'avais confiance dans le process et dans cette méthode et je savais qu'au fur et à mesure, j'allais peu à peu euh, comprendre davantage. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment être au contact de la langue au maximum et ce, même si c'est que 5 minutes par jour parce que euh, vous allez certainement me poser la question mais combien de temps tu as passé par jour euh, à apprendre le russe alors, ça dépend vraiment, c'était entre 5 minutes et peut-être 3 ou 4 heures par jour. Et vous allez me dire, ouais, mais attends, 4 heures par jour, euh, toi, t'as une vie euh, peut-être un peu différente, t'as le temps. Alors non, pas du tout, j'ai une vie comme vous. Euh, arrêtez de me dire que votre vie, vous êtes unique et que vous... non, arrêtez de me dire je n'ai pas le temps parce que je n'ai pas le temps, ça c'est une excuse pour ne pas le faire parce que on n'est pas, vous n'êtes pas unique, tout le monde euh, à des vies débordées, tout le monde a une vie de dingue, à courir partout, à gérer euh, le quotidien. Et pourtant, certaines personnes arrivent à euh, apprendre des langues, à prendre du temps pour apprendre une langue. Et c'est simplement en fait une manière de s'organiser, une manière d'optimiser son temps et non, ce je me suis pas mis 4 heures à mon bureau pour faire du russe. Moi aussi, j'avais une vie, euh, bien remplie, je, travaille, j'ai une société à gérer, une maison à rénover, du sport, du voilà, je suis comme vous, j'ai beaucoup de choses à faire et malgré ça, eh bien j'ai réussi. Quand je vous dis 4 heures, c'est parce que par exemple, je suis allée courir pendant une heure et pendant une heure, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté du russe. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage, même si c'est, vous avez l'impression que c'est de manière passive et que ça ne sert à rien. Eh bien si, et les autres jours où je vous dis où j'ai plutôt étudié pendant 5 euh, minutes, eh bien, c'est des journées où là, j'avais vraiment pas le temps, j'étais vraiment occupée et pour autant, j'ai gardé cette régularité en fait de faire un petit peu de russe tous les jours. Il y a des semaines, j'ai peut-être passé entre 5 et 10 minutes seulement. Comment je faisais Eh bien, je me levais un petit peu plus tôt le matin et je décidais qu'au petit-déj, eh bien, j'allais faire mes 5 ou 10 minutes de russe sans louper une journée. Ça, c'est vraiment indispensable, c'est de garder un pied dedans parce que en fait, euh, il y a des moments où vous allez, euh, vous allez perdre la motivation et ça a été le cas pour moi aussi. J'en avais ras-le-bol du rue, je peux vous dire. Il y a des moments où c'était difficile, mais le fait de rester accroché à ces 5 minutes chaque jour, eh bien, c'était moins difficile de m'y remettre. En fait, c'est comme, euh, vous voyez l'image du... vous voyez un cycliste au feu rouge, des fois, ils arrivent au feu rouge et vous les voyez, au lieu de passer au feu rouge, ils, attendent le feu vert. au lieu de se de poser le pied par terre, eh bien, ils se dandinent, ils sont en équilibre. Pourquoi Parce qu'en fait, une fois que le pied est posé par terre, c'est plus difficile de redémarrer. Avec les langues, c'est la même chose. Une fois que vous arrêtez, si vous arrêtez trop longtemps, eh bien, ça va être difficile de repartir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de rester régulier et même si c'est 5 minutes, c'est mieux que rien du tout parce que 5 minutes tous les jours, à la fin, ça va vous donner un résultat significatif, même, sur le, même si sur le moment vous avez l'impression que ça sert à rien, eh bien ça c'est une erreur de croire ça. Très important. Et ensuite, mon troisième conseil, c'est de pratiquer, de pratiquer le plus vite possible avec un natif et ce, même si vous n'arrivez pas à faire des phrases correctes, parce que même au niveau avancé, vous ne serez pas, vous ne parlez pas parfaitement. Le plus important, c'est de pratiquer dès le début et de parler à la Tarzan, faire des phrases comme vous pouvez, d'associer les mots comme vous pouvez, mais de pratiquer pour avoir cette mémoire et cette habitude de prononcer, non seulement pour pouvoir euh, parler et en plus pour pouvoir bien prononcer. Et moi, depuis le premier mois, euh, vous pouvez revoir les vidéos, je vous mets là en cliquant sur le petit i ou là, pour euh, voir les anciennes vidéos. J'ai commencé à parler avec une native depuis le premier mois. Alors non, ce n'est pas facile. Non, il n'y a pas de solution miracle. C'est uniquement la pratique qui va vous faire euh, avancer et progresser et parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous ne parlerez jamais. C'est comme si vous vouliez passer votre permis de conduire et que vous appreniez par cœur toute, euh, toute la notice du, moteur, toute la notice de la voiture, peu importe, toutes les notices, vous apprenez tout par cœur, mais que vous restez au volant et que vous ne démarrez jamais, eh bien le jour de votre permis, vous ne saurez pas conduire. Là, c'est la même chose. Si euh, vous apprenez tout par cœur, toutes les règles, toutes les exceptions, etc., et que vous ne parlez pas et que vous dites je verrai plus tard, je verrai à la fin de l'année, eh bien je peux vous dire que vous allez vous casser le nez. Donc c'est mieux de se casser le nez dès le début quand on est débutant, parce que vos attentes elles sont moins élevées, vous savez vous êtes débutant, donc, vous vous autorisez de faire des erreurs. Quand vous, serez quand vous aurez passé un an à apprendre le russe et que vous allez euh, seulement démarrer à parler, démarrer, euh, commencer à parler, et que là, vous allez faire des erreurs, vous allez ressentir une frustration, je ne vous en parle pas. <laughs> Vous allez vraiment ressentir une grosse frustration et là vous allez encore, euh, vous allez refuser de faire des erreurs alors que vous n'avez pas le choix, vous allez en faire des erreurs. Donc il vaut mieux les faire dès le début plutôt qu'à la fin. Donc avant de vous montrer l'extrait avec euh, la native dans, laquelle, lequel je parle en russe, eh bien euh, je voulais faire quand même un petit bilan, voir le résultat. Est-ce que euh, je pense avoir réussi ou échoué mon défi Vous me le direz après l'extrait. alors, L'année dernière, quand je me suis lancé le défi, je vous avais dit, je, mon objectif c'est de parler russe à un niveau C1. Donc niveau C1, c'est un niveau avancé. Euh, clairement, je ne suis pas à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite. Euh, pourquoi je me suis lancé euh, cet objectif assez ambitieux Parce qu'en fait, je savais au fond de moi que je, je n'allais pas l'atteindre. Peut-être que sur un malentendu, pourquoi pas, mais au fond, je savais que je ne l'atteindrais pas. Et je me fixe généralement, dans tous les domaines de ma vie, des objectifs hyper ambitieux pour arriver juste en dessous parce que euh, c'est comme, le, dicton le dit, viser la lune pour, tomber dans les étoiles, c'est exactement ça. Si j'avais visé le niveau euh, intermédiaire, euh, eh bien, je serais peut-être tombée au niveau débutant, moins, moins, moins. Et c'est pour ça que je vise le plus haut possible. Donc aujourd'hui, clairement, c'est un échec de ne pas avoir atteint ce niveau, mais je considère qu'aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite parce que finalement, je suis capable de parler, euh, d'échanger avec un natif, même si je fais énormément de fautes, ça c'est clarinette, vous allez le voir. Euh, je fais énormément de fautes, mais je m'en fiche parce que je sais que ça, je vais l'améliorer au fur et à mesure. Tout au début, j'étais incapable de euh, décliner les cas, les, de, de, conjuguer les déclinaisons. Là, aujourd'hui, j'arrive un petit peu à les décliner, j'arrive, je comprends le principe mais euh, je fais encore des erreurs et ça c'est clair. J'utilise pas forcément les bons mots, j'utilise pas forcément le, bon verbe parce que vous verrez il y a deux modes, le perfectif et l'imperfectif. Là je suis en plein dedans donc forcément euh, je fais encore des erreurs et c'est normal et comme je vous dis même en niveau avancé vous ferez des erreurs, il faut simplement l'accepter. Donc aujourd'hui, bilan plutôt mitigé, mais euh, le truc c'est que je suis assez contente d'avoir tenu pendant un an, d'être restée motivée et je vais vous donner un élément pour rester motivée. Ce qui m'a fait tenir, c'est vous. C'est grâce à vous parce que je m'étais engagée publiquement euh, face à vous pour relever ce défi et je n'avais vraiment aucune solution euh, pour dire ok, j'arrête, c'est terminé, c'est trop dur, je suis pas motivée. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Engagez-vous publiquement si vous voulez apprendre une langue. Ainsi, le jour où vous ne serez pas motivé, vous direz non mais attends, je me suis engagé, euh, c'est trop la honte de dire que j'arrête comme ça. C'est vraiment les, losers qui font ça. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous engager public. Et donc on va voir l'extrait tout de suite avec ma partenaire de langue en russe. Euh, mais je vous rappelle que si vous voulez intégrer la formation russe 365 euh, pour parler, parler russe en un an pour avoir ce fil rouge qui vous tient euh, toute l'année, et eh bien je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour retrouver les cours de Thomas qui va se faire un plaisir de vous accompagner comme il m'a accompagné euh, dans les cours et euh, surtout d'appliquer donc les trois conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, c'est-à-dire être surtout régulier avec votre apprentissage. Il faut que ça soit un petit peu chaque jour, être immergé dans la langue, donc dans tous euh, les domaines, euh, les livres, les, podcasts, les séries, les, la grammaire, un petit peu de tout. Il faut vraiment varier votre apprentissage sans non plus vous perdre dans trop de ressources parce que c'est aussi ça euh, le point négatif de mon apprentissage, c'est que moi je me suis un petit peu éparpillée, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai testé plein de choses parce qu'en même temps je teste des choses pour vous, mais ça je pense que, enfin c'est sûr ça m'a ralenti parce que je n'étais pas régulière avec la même ressource tout le temps, j'ai beaucoup varié. Donc ça peut être, c'est bien, mais il y a un double, un double côté euh, qui est négatif, c'est trop s'éparpiller. Donc attention à ça. Et enfin, le troisième conseil, très important, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, euh, pratiquer votre oral au maximum avec tes natifs. Donc on se retrouve de l'autre côté avec ma partenaire. Привет, Julia. Привет, Ольга. Как дела? Супер! Сегодня очень хорошо. Хорошо. Um, okay. Хорошо. Да-да, хорошо, а ты? Все в порядке? Да, все супер. Что ты делаешь сегодня? Um, <laughs> как каждый день, э, сегодня я работаю в моем офисе. Mm -hmm. um, да, я работаю и все. Да, Ульян, я знаю, что ты очень много работаешь. Да, более-менее. Ты работаешь каждый день много часов. Эм... Да и нет. <laughs> так, эм, да, я работаю каждый день но э, э, сейчас я работаю э, чуть-чуть менее. Э, чуть-чуть меньше. Э, можно повторить, пожалуйста? Чуть-чуть меньше. Меньше? Да. Угу. Чуть-чуть. Less. Да. Э, точно. Чуть-чуть меньше. Точно. Э, когда ты будешь отдыхать? Я отдохну, э, когда я бегаю. <laughs> Э, ага. Почти каждый день. Супер, ты отдыхаешь каждый день. Нет, каждый день, но <laughs> почти. Но эм, как э, четыре раза или пять раз в а, неделю. В неделю? Да, точно. Супер. Лориан, Э, сегодня э, в Украине очень солнечно. Какая сегодня погода у тебя в городе? Да, вау, <laughs> здесь э, погода плохая, как, э, <gasps> как всегда. Я... Как всегда. <laughs> Да, почти. Э, сегодня есть э, ветер и дождь. О, правда. Значит, сегодня ты не будешь бегать? Да, <laughs> конечно, да, я, э, я бегаю. Тоже, когда идет дождь? Точно, конечно. Ух ты, Лорья, ты очень спортивная. <laughs> Почему нет? <laughs> Потому что Э, когда холодно, очень э, тяжело бегать. Я, я думаю, нет. Я думаю, это э, более легкий бегать, когда э, холодный. Угу. Легче. Угу. Легче. А, да-да-да. Легче. Угу. Точно. Лориан, угу. э, а какими еще видами спорта ты любишь заниматься? Э, можно повторить это вопрос, угу. пожалуйста? Какими еще видами спорта ты занимаешься? А, да, окей, э, понял. Я э, занимаюсь э, тоже велосипедным э, спортом. Ух ты! <laughs> Да, я, мне нравится, мне очень нравится э, заниматься спортом. Угу. Да. Э, когда ты начала заниматься велосипедным спортом? Когда? Угу. Э, я хотел, хотела бы сказать один раз в неделю. В неделю. Ага, ты занимаешься один раз в неделю. А ты начала заниматься, started, э, ты начала заниматься когда? Сколько месяцев назад? А, эм, э, бегать о, или... Э, велосипедным спортом. А, велосипед, окей. Okay. Да, <laughs> понимаю, я понимаю. Эм, я не знаю. Я, <laughs> я забила. Э, Очень давно? Да. Like... Ух ты! год... Э, много... Много годов. А много лет. А, лет, годов, нет. <laughs> Лет, лет, лет. Хорошо, конечно. Ну, много лет назад. Назад, много лет назад. Да. Э, ты начала одна или с твоими подругами? А, конечно, с моими подругами. <laughs> Мне нравится. А, э, ты бегаешь тоже с подругами или одна? da, si, <clears throat> si moimi padrugami oh. i Никак, no. Sometimes I forgot. Иногда. Иногда я бегаю uh сама тоже. Я думаю, что э, иногда хорошо бегать самой, да. а иногда с подругами. Да, ты бегаешь тоже? Иногда. Иногда. <laughs> Как Но, один э, раз каждый год? Каждый год, да? Я, я бегаю, э, когда я спешу. When, when I'm in hurry. Когда я спешу, я бегаю. When you what? Sorry, I didn't hear. When I'm in a hurry. А. Когда я спешу, я всегда бегу. Что, а, можно повторить по-русски? Угу. На. Когда я спешу. Я спешу. Угу. Когда я Когда спешу. у меня мало времени. Когда я спешу. А, хорошо. <laughs> Я понимаю. Да, конечно, я тоже. <laughs> Значит, э, ты бегаешь очень много. Да. Ты <laughs> бегаешь, э, ты бегаешь одна, ты бегаешь с подругами, и ты бегаешь, когда спешишь. Да, и когда дождь тоже. Но ну, Хорошо, Лурья. Здесь а, я... Э... А, э, пожалуйста, извините. Я... Э, да, да, мне очень интересно знать, э, где ты бегаешь? Э, где? Um, я бегаю в парке, uh, на лесу. И... В лесу? В лесу. Кейзис. <laughs> в лесу. Я, yeah, мне нравится Кейзис. я знаю. Да. Тебе очень нравится ездить. Да-да-да, хорошо. и да, все. А, это красивый парк. Э, я, не слышу тебе хорошо сейчас. Это красивый парк. А, красивый парк. Um, не, Тебе нравится этот парк? Не, бо, не совсем. Это, а. это как лис. Да, как лис, как да. Лес. Много деревьев, да? А, the connection Много is деревьев. not хорошо. Ой. Ты здесь? Ты тут? Да, да, я тут. Да, окей. Okay. Да. The sound is not very... слышишь меня? Я слышу тебе. Non, да, э, чуть-чуть. Mm. Я видю тебе, но я не слышу очень хорошо. Сейчас? Смешно. Нормально, Да, это okay, нормально. Хорошо. Э, если ты, если ты не будешь э, слышать меня, тогда говори. Чуть-чуть. Mm, так себе. Так себе. Я не знаю почему. Может быть, э, потому что на улице ветер. А, ветер на улице, да. Может быть. А, я, я знаю почему. Потому что я далеко. Очень, очень далеко. Да. А, э, Юлия, ты видишь? Бразилия. Не нравится. Да. Ты, эм, ты еще была э, в Бразилии? Ouger, Dora. Ouger, ok. Ti ouger, bila. Нет. Но я очень-очень хочу. Да, ты тирачишь? Я знаю, что тебе нравится португальский язык. Да, ты, ты говоришь по-итальянски? Э, э, португальский? Э, по... эм, un poco. Um pouco. Farás português, dá? Sim, sim. Dá, dá. No, я, я знаю, ты um, говоришь по-испански? Да, конечно. И мне очень нравится иногда говорить по-испански с тобой. Да, э, э, прав, правильно? E, mi, e, mi eh, po hiszpański z, e, z mieście w, w mieście um, nikagda nie sometimes I forgot again inagda inagda ja zabila ja zabila uh, никогда. Okay. Я завела это слово всегда. Я не знаю, почему. Mm, всегда забываешь. Mm -hmm. э, и э, я думаю, что э, Лориан, э, твой испанский очень хороший. Да, ты думаешь? И да, твой испанский, твой русский, Спасибо. твой английский. <laughs> Ты молодец, Флориан. Какие языки ты сейчас изучаешь, кроме русского? А, <laughs> окей. Okay. Я, конечно, я учу эм, русский язык, русский, и э, mm -hmm. тоже я учу чуть-чуть эм, и немецкий. Mm -hmm. И и, но я, конечно, говорю по-французски угу. и испански. Потому что ты француженка. Да, конечно. <laughs> Конечно. И... Эм, но это, это один язык, да? Француз. Mm -hmm. И, и тоже я говорю по-португальски. Угу. И... Да, да, все. А, и, и а, какой твой э, следующий язык, который ты хотела получить? А, интересно. А, я думаю, я не уверена уже, mm -hmm. но я думаю, я буду изучать эм, итальянский. О, я! Да, мне нравится, мне очень нравится Итари, Италия. Я не знаю э, Италия. Я не никогда была. В... Не была. Не была в Италии, Италии, но я я много хочу ехать. Очень, очень хочу. Очень хочу. Ехать. Угу. А, э, ты хочешь учить итальянский в Италии? Или ты хочешь учить итальянский, а потом ехать в Италию? А, я, я хочу эм, изучать э, первые... Э, начало? Начало э, дома. Угу, да, угу. дома. И потом я хочу э, ехать в Италии э, для практиковать и, и like, um, эм, как like to taste, uh, not taste, test, test myself. Э, да, да, проверить. Прови... Проверить себя. Test myself. Да, проверить меня, себя. О, да. классно, Лориан. Я думаю, что <clears throat> я хочу поехать в Испанию, чтобы проверить свой испанский <laughs> язык. Да, конечно. Ты э, уже знаешь, когда ты будешь ехать? Э, я думаю, поехать летом когда будет э, очень тепло. Да, э, это год? Да, да, этим летом. Да, хорошо. И я буду говорить очень-очень много по-испански. Да, конечно. И, и где ты... Ну, куда? О, где ты... Куда, куда? Куда, а, окей. Куда ты... Ты... А куда В Испании? Ты едешь? О май гад. Ты, ты хочешь ты, поехать? Поехать. Ты хочешь поехать? М -м, а может быть э, какие-то маленькие города, э, где э, люди не знают английский? Да, конечно. Хорошо. Да, потому что э, в большом городе, как Мадрид, Э, много людей может говорить по-английски. И в Барселоне, э, но, ну, например, э, в каком-то маленьком городе только по-испански. Да, интересно. Эм, хорошая идея. Хорошая да. идея. Угу. И в, куда ты хочешь поехать, когда ты выучишь итальянский? Я не знаю. А... Ты, ты хочешь э, э, жить э, в Италии э, несколько недель, или ты хочешь э, поехать э, в маленькое путешествие? Ну я, мне нравится жить в стране, в стране, в стране. Мне нравится жить Э, в стране, когда я э, поехать э, и мест, место. Like э, two я еду, я еду э, э, в какое-то место. Э, go to some place. Да, да, конечно. Mm -hmm, mm -hmm. Как ты сказаешь? Еду ви какое? Какое? Какое? Какое-то? Какое-то место. А, м-м. интересно. Okay. Еду ви какое? Ты любишь путешествовать? Я, мне нравится. Мне очень нравится. Лориан, в каких странах ты была? В каких странах? Я, <laughs> я была в Австралии. Э, ты была в Австралии? Да, один год. Что ты делала там? Я эм, работала, <laughs> я изучала. Да. И я бегала. <laughs> Я... Конечно конечно. И я эм, э, говорила по-английски, по-испански тоже. И да. Интересно. Ух ты, Ларьян! Да, мне... Я не знала, что ты была в Австралии. Да, серьезно? <laughs> Да. Окей, хорошо. И потом я была в Мексико? В Мексике? В Мексике. Правда, я очень хочу поехать в Мексику. Да, я была там э, пять месяцев. Цев. А, месяцев? <laughs> Прости. <laughs> Сельцев, да, genitive plural, of course, конечно. И, и тоже я была в <laughs> Нью-Йорке, Нью-Йорке, Нью-Йорке. Эм. Пять месяцев тоже. Ого! Угу. Я... А, э, я была тоже в... Ингли... А, я не знаю, как это сказать. Эм... England? Ин... Да. Ага, в Англии. В Англии. Англии. Англии. В Англии. И в Испании тоже. Ты и... практиковала испанский в Испании и в Мексике? Да, да, конечно. Какой испанский тебе нравится больше? А, Мексики. Из Мексики или из, из Испании? Мексики, конечно. <laughs> Я хочу э, ехать еще раз. Да. И, э, Лориан, и ты была э, в Бразилии. Что, что? И ты была в Бразилии. А, Бразилия тоже, да, да. конечно. Что, сколько ты жила там? Сколько месяцев? А, эм, только один, а, один эм, месяц. Угу, угу. А, <laughs> видишь? <laughs> Что там? Что? Глобус? Мир! Да, да, я думаю, что ты очень любишь путешествовать. Да, да, да, точно. Э, Лорьян, и недавно я зашла на YouTube, и хм. я увидела твой канал. Да, ты видишь? Да. <laughs> Лорья, э, о чем э, о чем ты рассказываешь на своем канале на Ютубе? Ты не понимаешь? А, ты говорила по-французски. А, да, точно. Я. А если, если ты будешь говорить по-русски, ага. я все пойму. Да, конечно, но я Э, мне нужно э, уручать э, <laughs> русский, э, э, русский а, э, before. сначала. Сначала э, угу. говорит по-русски на моем э, канале. Угу. Сначала. Э, да. Э, тебе... Э, я думаю, что скоро Э, ты сможешь делать видео на русском. Да, ты думаешь? Конечно, я не знаю. Я, <laughs> я не знаю. Но э, сейчас я э, даю, я даю э, советы э, о том, что как э, язык изучать. Угу, о том, как изучать язык. Да. Ага. А, какой язык? Английский? Э, как все. Как изучать все языки? Все, языки, да. Я... Ты даешь э, советы и рекомендации. Да, да, э, точно. Я думаю, это э, раньше все раньше языки, но для изучать это эм, эм, то же самое система. Mm, э, для разных языков uh -huh. одинаковая система. Да. Угу. Да, да. И ты даешь рекомендации, как изучать разные языки. Да, э, точно. О, молодец, Лавья, очень хорошо. Э, у тебя есть видео, как изучать русский язык? Эм, я, я думаю, да, да, у, у меня есть, эм, э, у меня есть э, несколько виде, видеа. Видео. Видео? Genitive? Угу. Да, да, да, да. Несколько видео. А, угу. Okay. Несколько видео э, про русский изучать. Про русский язык про... или про изучение русского языка. Окей, okay. хорошо. Изучение русского языка. Э, потому что я, я спрашивала тебя, потому что я думаю, что э, русский язык отличается от других языков. Я не понял тебе. Э, я спрашивала тебя, угу. потому что я думаю, что русский язык не такой, not like, не такой, mm. как э, другие языки. Я думаю, что э, для русского языка нужна другая система. Mm. Sí, правда. Э... Ты ну, права. Ты права, но я думаю, я э, use... Я использую. Я использую mm-hmm. sa moj sistema si русский, язык тоже. А, ту, ту же самую систему, одинаковую систему. Да. Но э, а. тоже самой. Угу. Mm, да. Одинаковую, как э, с португальским, да. как э, с э, э, испанским. Э, точно. Точно, точно. Э, и ты, ты планируешь э, делать видео для людей, которые хотят учить французский язык? Я, я не думаю. О, я думаю, у тебя бы хорошо получалось. Да, но и там... Я, но но я, я не думаю. Я видела несколько видео, э, я э, не говорю по-французски, и я не понимала э, очень много, о чем ты говорила в видео, но ты очень красиво говоришь по-французски. Да? Ты, <laughs> ты знаешь? Серьезно? Интересно. Да, да, очень красиво. Я думаю, что э, если бы ты хотела э, учеников э, французского языка, э, у тебя бы было много учеников. Учеников? А что учеников? Students, а, учеников. А, да, да. А, да, да, да. Да, да потому что э, всем нравятся твои видео на французском языке. Я не знаю, <laughs> может быть, да, да. Я надеюсь. <laughs> Э, и, Лорьян, э, ты учишь русский язык уже один год. Да. Да. Э, как ты думаешь, русский язык сложный или нет? Я не думаю, эм, русский сложный. Угу. Я думаю, все, все языки uh-huh. э, сложны, когда uh-huh. ты э, начинаешь э, изучать э, uh-huh. новые языки. Нов, новый язык. Uh-huh. Да. Да, это, это не летки изучать. Но. No, он легкий нелегкий. Нелегкий. Это эм, нелегкий. Это всегда сложный. <laughs> И это, да, э, более-менее. А э, русский язык нелегкий или любой язык нелегкий? Любовь. Э, any language. Любой язык нелегкий или русский язык нелегкий. Эм. <laughs> Можно повторить, пожалуйста? Эм, только русский язык а. нелегкий или or любой язык а, нелегкий. Я, я думаю, э, все. Все. А, все, все, все. языки нелегкие. Угу, да. М-м, я согласна, Лориан. Да? Да, да. Совсем. Я думаю, что очень э, сложно, когда ты начинаешь да. учить язык. Когда ты начинаешь, ты думаешь, что слишком тяжело. Да, я, я, я согласна. Угу. Сегодня, сейчас, сегодня английский очень легкий. И ти, а, pues, а, pues. <laughs> так. Испаньол. Да, испаньол. <laughs> И а, я забила, что а, английский сложный. Но сейчас я э, изучаю и учу э, русский, и я Думаю, еще раз. А, да, право. Это не... Это сложный э, язык изучать. Сложный язык э, э русский. Изучать русский, ингранс, или английский, или испанский. Mm, Depende. я, э, я думаю, что когда ты много говоришь э, на каком-то языке, ты думаешь, что он уже не сложный. Да. Потому что ты можешь говорить. Точно. Э, очень важно, я думаю, практиковать э, э с человеком. Mm Эм, это это очень очень очень важно, но люди не делают делают это. Mm, да, они думают, что нужно только читать книгу. Да. И, и писать, и учить грамматику. Mm -hmm. Но да, я думаю, что э, когда ты учишь, нужно 50% говорить mm-hmm. и 50% учить. Точно. Я очень согласна с тобой. <laughs> Да, да, Марьян. И э, я думаю, что э, ты э, очень хорошо э, строишь предложение. Строишь? Toido. Mm -hmm. Build sentences. Ты очень а? хорошо строишь предложения на Ти? русском. Да. И да, ты очень хорошо э, понимаешь, я... э, что, что тебе говорят на русском. Ти правда, я думаю, я э, э, понимаю Бор... А, <laughs> Борье? Но, ну, чем? Больше. Больше Почему я видео каждый день, что уже один год, э, сериал на Ютубе ага. зовут э, Кухня. Называется угу. а, Кухня. Называется Кухня. И каждый день я видео. Смотрю смотрю. Я смотрю mm-hmm. каждый день, и я, эм, я понимаю боль ей каждый день. Э, Очень. сколько процентов ты понимаешь из одной серии? Сейчас я хотел, э, я сказала би Mhm. Um, eh, um, je hmm Est-ce que ça l'a euh, Yes, a vu la euh, 60. 60, 70. 70. 60. 60. 60, да? Oui, 60, 70. 60-70 процентов. 70 процентов, да. О, это хороший результат, Нурья. 70, да. И э, тоже, когда я бегаю, я слышу э, подкаст на эм, э, русский язык. На русском на русском. Эм, и я думаю bastante. Bastante. Bastante. Достаточно. Дос... А, достаточно. Да, да, да, конечно. Достаточно. И... Без э, субтитров. <laughs> А, Э, ты можешь, э, ты можешь слушать и смотреть без субтитров. Да, я думаю, это когда я бегаю, я э, слышу в э, подкасте. Слушаю, я слушаю. Слушаю в подкасте Угу. И когда я смотрю сериал, я смотрю си Субтитулус. Субтитрами. Субтитрами. Э, субтитрами на русском или субтитрами да. на английском или на, на французском? На русском, конечно. О, молодец. Да. Очень хорошо. Лориан, значит, э, ты думаешь, что э, самая э, главная рекомендация это говорить э, на русском э, с людьми, которые говорят по-русски, и смотреть видео на русском каждый день. Да, конечно. Это очень, э, это очень, очень важно. Эм, слышать. Слушать. Слушать. Э, практиковать. Это очень важно. И, и каждый день. Хорошо. Ты, э, ты делаешь это каждый день? Да. Почти каждый день. Но, Почти каждый день. Э, каждый, каждый день. Э, ну, э, где-то пять раз в неделю. Бегать? Э, пять раз? Слушаешь русский язык. А, э, да. Да. Угу. Я Хорошо. слышу ви подкаст Э, четыре раз или пять раза в неделю. Четыре раза, пять раз. А, серьезно? Окей, okay. да. Кейс, кейс. И, и каждый день смотрю э, сериал. Угу. Угу. Ты думаешь, э, Э, продолжать учить русский язык? Э, я не понял. Э, ты думаешь, что ты будешь продолжать учить континент, продолжать Правильно. учить русский язык, или ты хочешь сделать паузу? Не, не пауза. <laughs> я, я буду изучать э, еще даже угу. у еще. Дальше, да. да. И я хочу улучшать. Сейчас я э, могу говорить и тоже э, по, поня, понимать, пон, угу. понимать, но это Э, не нужно э, уручать. Ага. Конечно, конечно, да. Э, ты читаешь какие-то книги на русском языке? Да, да, я эм, читаю. да, по-русски. А, истории на русском языке. Да, это э, маленькая история. Угу, угу. И вопросы. И, да, вопросы как это? О, это как тест. Как да, э, тест. После истории. Да, это очень а, интересно. Да, очень эффективно. Mm-hmm. Я думаю. Эм, ты думаешь, э, эти истории помогают тебе э, учить русский язык? Да, конечно. Помогает mm-hmm. много. Очень. Что, что я... Очень. Что я сказала? Много. Много? А, да, конечно. Угу. Конечно, очень. Да. Хорошо, Лурья. Эм, э, я, э, я желаю тебе э, успехов в русском языке. Большое спасибо, Юлия. И я надеюсь, ты продолжишь учить русский язык и да. будешь говорить как, э, э как люди из России или люди из Украины. Э, Да, я очень рада, э, что ты учишь русский язык, Лориан. Да, большое спасибо. Я, я конечно, я буду э, делать э, все это. И, <laughs> и да, большое спасибо. И увидимся завтра. Кон, э, да. Может? Да? Конечно, Лория. Да, окей. Okay.